北は北海道でもちろんですね、あのー、日本を、はい、超えまして世界に今 PR 活動しています子どもたちそしてですね今日は、えーと、とその袖口にいました岡さんとそしてですね、えーと、よさこい連和のね共同舞台ということで、あのー、本当に偶然ここにいた踊り子さんにご協力いたしますしていただいてますので、えーと、皆さんはもうあの見よう見まねで子どもたちの踊りを盛り上げていただけたらと思いますそれでは 高知県の歌の演舞をご披露させていただきます子供たち準備はいいかなはいそれでは曲の方をお願いします高知県の歌 回は高知では月の名所桂浜の潮祭でございます ما ما ごい全員に正しいですねそれでは退場ご協力あり